Lu pikir gue gonta-ganti kostum? Gue gonta-ganti jam tangan. Karena ini iklan jam tangan, bukan iklan kostum. Gue cuma mau nunjukin Seiko Prospect Black Series gue. Di jamtangan.com, lu bisa gonta-ganti jam tangan sesuka hati lu. Beli Seiko yang di jamtangan.com. Download app-nya sekarang.